What's good, peeps? It's your boy Buddha Slam back again with another one of them. Thanks. All right, check it out, Buddha Gang. We got another one right here. Well, actually, there's a new one. This one right here is American War Hero, suspected of being long missing Polska boy. Whoo! This right here, I got to hear. I need to see I need to understand what is going on here. American war hero suspected of being a Polska missing boy? Hmm. If you guys like this content, please, please, please go subscribe to the homie's channel. He goes by the name of Marcin Mishka. Marcin Mishka. Hit him up, baby, if you guys like his content. Zostaw lajka e subscribe-se. If you guys are new to our channel, please hit that bell notification and like button. Also, if you guys are an upcoming artist and you guys want to showcase your talent and you guys, uh, <coughs> we can discuss that. Hit us up on, on Instagram, Buddha underscore Slim. Also, if you guys have any translations for us, Buddha Gang, any translations, hit us up on Discord. I hope y'all had a good New Year's coming in, New Year's Eve coming into the new year, 2022. Ah. Let's see what it has in store for all of us, Buddha Gang. I hope all the best for you guys. <clears throat> and I appreciate all the love and support day in and day out. All my Buddha fam coming in, watching our content. Please share the content, Buddha Gang. Help, it helps me so much. Share our content. Please share it. You, uh, you guys might have family members or friends or buddies or somebody that like, you know, like to chill like this and have a good time. Please share our content. It's free. It's free to subscribe. It is free to be a part of the Buddha fam. It's free. There's no, no charge. It's free. So without further ado, let's get up for this one, Buddha gang. Dziś mam dla Was naprawdę wstrząsającą historię. Jest to pewnego rodzaju teoria spiskowa, która bardzo mnie poruszyła. 27 lat temu na terenie Polski zaginął czteroletni chłopiec. Pomimo usilnych prób nie udało się. Oh, 27 years ago a four-year-old boy went missing in Polska. Woo! Na terenie Polski zaginął czteroletni chłopiec. Pomimo usilnych prób nie udało się go odnaleźć. Jednak po wielu latach pojawił się nowy, niewiarygodny trop. Zachodzi przypuszczenie, że zaginiony przed laty Tomek żyje i jest bohaterem narodowym Ameryki. Zanim stwierdzicie, że jest to niemożliwe, to proszę, posłuchajcie historii do końca. Przed... Oh, what's up bro? That is crazy. That's crazy. They found out he was a Polska. He was a hero. He is a hero, I should say. United States hero, entire case. You know, they says don't judge it until you hear the whole case. You can decide whether uh, it's, uh, you know, you can decide at the end and take it with a grain of salt if it's true or not. Przedstawię Wam dokładnie całą sprawę, a później zdecydujecie, czy w tej teorii może być jakieś ziarno prawdy. Na początku musimy się jednak cofnąć do 17 marca 1990 roku. Bro, first we go back to March 17, 1990, the day when four-year-old Tomek Cichowicz uh, disappeared. Czyli dnia, w którym zaginął czteroletni Tomek Cichowicz. Bawił się przed swoim domem i około godziny 17 ślad po nim zaginął. Był wtedy pod opieką ojca, który spuścił go z oczu na dosłownie 15 minut. Rozpoczęto poszukiwania, a sprawa zgłoszona została na milicję. Jednak w tamtych czasach zaginięcie dziecka nie było traktowane priorytetowo. Tak więc... So his dad was watching him. It went. He he became missing on his dad's shift. Unfortunately, missing child cases weren't porter, uh, prioritizing. They didn't prioritize his missing case in those days, and officers didn't have much. All they did was pretty much like take probably oh, okay, and they just took the information down. Oh, okay, well, and they really didn't follow up on stuff. That's crazy. But so you're sitting here telling me, back in those days, you could have pretty much took any kid and just, hmm, you're taking him. He's mine. He's mine. That's what they're saying right now. But that, that's crazy. Bro. Więc pomoc funkcjonariuszy była niewielka. W dniu zaginięcia Tomek miał na sobie dziecięce kalosze. Były bardzo charakterystyczne, ponieważ na ich podeszwie znajdował się symbol misia, który odbijał się na ziemi. Oh, The very this because he stole uh, they were distinctive because the soul of the bear pattern which he could have a trace on the ground. Styczne, ponieważ na ich podeszwie znajdował się symbol misia, który odbijał się na ziemi. Oh. Pani Jolanta Cichowicz, czyli matka dziecka, znalazła takie ślady na ścieżce obok domu. Trop prowadził do pobliskiej drogi. Tak jakby stał tam przez chwilę. Ah, so those shoes on the bottom of them had an imprint of a bear. This led to the nearby road and gave an impression that the child stood there for a while and then went around a circle. He just kept going in a circle. Was he lost? Did he start walking by himself? But if that's the case, if he went walking by himself, why didn't whoever got him call the police? Right? I kręcił się w kółko. Wyglądało oh, również na to, że ktoś oh, próbował te ślady pośpiesznie usunąć. Nieopodal oh. miejsca zaginięcia Tomka znajduje się rzeka Łyna. Założono, że chłopiec mógł do niej wpaść. Tym bardziej, że pojawił się świadek, który miał łyna. Założono, że chłopiec... The Liang River is located near the place where Tomek was last seen, so it was assumed that he fell into it. So like... I guess that's where they just stopped the investigation because they figured, oh, he fell into the water or whatever the case may be, and that's it. End of story. They just stopped looking for him. Golly. mógł do niej wpaść. Tym bardziej, że pojawił się świadek, który miał widzieć bawiące się dziecko nad brzegiem rzeki. Łyna została przeszukana dokładnie przez płetwo nurków. Ciała dziecka jednak nie znaleziono. Tomek wiedział, że nie ma prawa zbliżać się do brzegu wody. Od zawsze rodzice wbijali mu to do głowy. Gdyby chłopiec rzeczywiście wpadł do rzeki, to jego ciało przez te wszystkie lata na pewno zostałoby odnalezione. See, because he said that they seen some tracks and they looked like they were cleaning them up to try to hide them. His parents always taught him, <clears throat> don't go by the river, don't go by there, don't go by there, it's dangerous. So he knew better not to go by there, right? So then, so then they say they say that um, they never that, that maybe he fell into the river okay, if he fell into the river, they never found a body. They never found a body, bro. Why would there? There's no animals in there that would have ate him, right? They would have found a body. They would have found a body somewhere. That didn't make no sense, bro. That didn't make no sense. That should have been red flags right there. Dużo bardziej prawdopodobna wydaje się być druga teoria. Is much more likely. Czyli porwanie. Czyli porwanie. Przed zaginięciem Tomek bawił się z innym Czyli mieszkającym w okolicy yeah, chłopcem. Yeah, that is the other se second option, duh. Right? Why didn't the police think about that? A second theory is much more likely. Kidnapping. Where were their antennas at when they, they... Podobna wydaje się być druga teoria czyli porwanie. Przed zaginięciem Tomek bawił się z innym mieszkającym w okolicy chłopcem. Niedługo po zdarzeniu porozmawiała z nim matka zaginionego dziecka. W okolicy chłopcem. Niedługo po zdarzeniu porozmawiała z nim matka zaginionego dziecka. To, czego się dowiedziała, było przerażające. Bawiłaś się wczoraj z Tomkiem. Chłopiec odpowiedział twierdząco. A w co się bawiliście? w pedałówkę. To taka zabawa, proszę pani, że rower się stawia na siodełko i kręci się jak najszybciej i najdłużej pedałami. I co? he said, yeah, we were playing a game with Tomek yesterday. The boy assumed affirmatively, affirmatively. What did you play? They said, a game, mom. You put a bike on its saddle and spin the pedals as fast as you can. She's like, and then did Tomek leave? She said, did Tomek leave? And did, uh, I mean, did Tomek leave you and go home? No, mom. A real ugly man came here. Nobody asked these questions or what, bro? And then what? Did Tomek leave and you go home? No, ma'am. A real ugly man came here, he said. He says, Why was he ugly? He had a real big mustache and a knee length jacket. It was brown like bark of a tree, Buddha gang. And what? Did he start playing with you? No, he talked to Tomek, took his hand, then he went over there. Over where? Nobody talked to this kid. Everybody just assumed that he jumped or there was no trace. I mean, they seen the, the, the, the footprints like they were trying to erase him. Nobody ever bothered to talk to his friend. This is crazy, bro. And then what? He started playing with you. No, he talked to Tomek and took him by the hand and went over there. Over where, though, right? The boy then pointed to that direction where the footmarks where the bear print was with bear print was founded. This is crazy. What the bear print? Is it a bear print or a human print? Huh. Podeszwy z misiem. Kolega Tomka miał zostać przesłuchany przez milicję, jednak nie zgodzili się na to jego rodzice. Po jakimś czasie zmienili zdanie. Przesłuchany przez milicję, jednak nie zgodzili się na to jego... He was supposed to be interrogated, but he did it because the parents didn't agree. See, that's different. But, bro, if the they asked the, if, bro, come on now. I'm sure when they went home, they talked to the they talked to I'm sure when they went home, they talked to their son, like, hey, what happened? Well, what the hell? Like, I'm sure he didn't tell them. And if he told them, why didn't they tell the authorities? Why didn't they tell the cops? What the hell? Jego rodzice. Po jakimś czasie zmienili zdanie, jednak wtedy chłopiec nie powiedział już o tajemniczym mężczyźnie z wąsami. Wyparł się nawet wcześniejszej rozmowy z matką Tomka i o żadnym brzydkim panu nie wspomniał ani słowem. Jolanta Cichowicz od samego początku miała stuprocentową pewność, że jej syn żyje. W akcie desperacji odwiedziła kilkunastu jasnowidzów. Według większości z nich Tomek został porwany, jednak dowodów na to jak na razie nie znaleziono. So I take it that that's his mom, right? If that's Tomek's real biological mother, you would figure that a, their mother has they have that intuition about their kids. Like if something's wrong with them, they feel it. I know my if I if something I feel sometimes when my kids are hurting or something's wrong with them. You know what I mean? It's just that intuition you have as parents. And if she felt like her son was still alive and on this earth, she felt it, then chances are he was alive and nobody believed her, nobody listened to her, nobody wanted to hear her. Nobody even wanted to probably hear nothing she had to say, bro. They probably thought she was crazy. New leads years later. Od zaginięcia chłopca minęło już 27 lat. Hmm, Mimo tego kochająca matka wciąż nie traci nadziei. Wierzy, że kiedyś nadejdzie taki dzień, w którym jej synek jako dorosły już mężczyzna wróci do domu. Bro. 27 years later, and she still was hopeful. She still had hope. She knew in her heart that her son was still alive. She knew in her heart that she would see him. She believed that one day he would come back to her home as an adult man. That's crazy, bro. That is crazy. Po latach udało się stworzyć progresywny portret zaginionego dziecka. Jest to zdjęcie, które pokazuje, jak mógłby wyglądać obecnie chłopiec. Wizerunek dorosłego Tomka powstał na podstawie zdjęć dzieciństwa, a także fotografii członków jego rodziny. Nie ma oczywiście oh. pewności, że jeśli Tomek żyje, to wygląda dokładnie tak samo jak na przygotowanym portrecie. Jednak na pewno są jakieś podobieństwa, które mogłyby pomóc w identyfikacji po latach. Na Facebooku istnieje fanpage poświęcony sprawie Tomka. Tam przesyłano Tomka. zdjęcia osób, które były podobne do obecnego wizerunku zaginionego. Matka dziecka analizowała nadsyłane wiadomości i fotografie. Było ich sporo. Jednak jedno zawiadomienie okazało się szczególne. Kto... Bro, she was checking every possible freaking picture. Bro, if she felt it, she felt it, bro. If she knew it was her son, she knew. It was her son. If it wasn't, it wasn't. She has that intuition. Look at her, bro. Still, she was still. She wasn't gonna rest until she found her son or until she wasn't on this earth no more. She wasn't gonna give up. That's a mother's love, bro. That is a mother's unconditional love. Zasugerował, że wie, co dzieje się z Tomkiem. W dodatku przesłał również jego aktualne zdjęcia. Pani Cichowicz, gdy je zobaczyła, poczuła coś szczególnego. Była to iskierka nadziei, ponieważ w oczach amerykańskiego żołnierza, który otrzymywał odznaczenie od prezydenta Obamy, dostrzegła spojrzenie zaginionego synka. Oh. Ta wiadomość wysłana została przez niejakiego Wernera Douglasa, jednak było to tylko fikcyjne konto, które wkrótce później zostało usunięte. Nie udało się zatem dotrzeć do autora wiadomości. Udało się natomiast ustalić, że mężczyzna z fotografii to Ryan Pitts i w Stanach jest bohaterem narodowym. Na tym zdjęciu otrzymuje medal honoru za bohaterstwo podczas wojny w Afganistanie. Po wpisaniu jego... received the Medal of Honor in Afghanistan. His oh, so his name right there was Ryan M. Pitts. W danych na goglach możemy znaleźć o nim wiele informacji, jednak nigdzie nie ma dokładnej daty jego urodzenia. Różne źródła podają co innego. Ale jego wiek zgadza się z tym, ile miałby dziś lat zaginiony no, Tomek Cichowicz. Those ears don't look the same though, right? Or what? that don't match. Or I don't know. Leave me some comments. Does that the ears? I don't know. Maybe it's a different view, a different picture. I don't know. I don't know. They look different, bro. The eyes here look different. These eyes look different than these eyes. The lips look different. The ears look way different. W sieci nie ma zbyt wielu informacji o dzieciństwie żołnierza, jednak w wywiadzie z jego babcią możemy przeczytać, że był to dla niego bardzo trudny okres i jak sama to ujęła, musiał walczyć o przetrwanie od najmłodszych lat. Ryan nie nosi tego samego nazwiska co jego rodzice. Ma przyrodniego brata, który również ma inne nazwisko. Udało się ustalić, że dziadek żołnierza miał polskie korzenie, a nawet mówił w naszym języku, Na początku lat 90. zrezygnował z funkcji TED, mówił w naszym języku. Na... It was... It was later discovered that Ryan's grandmother had Polish roots, even spoke our language. Even spoke our language. In the beginning of 1990s, he resigned as a vice principal of Concord Chesley High School to homeschool his grandson. Who's he talking about? The family moved a lot at that time. We don't know the reason for such behavior. Probably was looking for different work, probably was chasing the, the, the, work. You know what I mean? The easiest way to dispel any concerns was contacting with the mysterious man, the one that left the note, the one that led all this and even put this into even knowing that he might be this Poliska missing kid that's been missing for years that this mother has been looking for and hasn't bro a part of her died a part of her left her heart left a half of her heart left when she couldn't find her son bro contact with ryan Facebookowa strona o zaginięciu Tomka prowadzona jest przez panią Iwonę, czyli kobietę, która całkowicie zaangażowała się w rozwiązanie tej sprawy, a także prowadzi inny serwis o podobnej tematyce. Od wielu lat mieszka w Wielkiej Brytanii, więc nie było problemu, aby skomunikować się z Ryanem Pittsem w jego ojczystym języku. Pani Iwona wraz z matką Tomka opisała Amerykaninowi całą sytuację. Kobiety przesłały mu przetłumaczone artykuły, a także nakreśliły okoliczności zaginięcia dziecka w Polsce. Na początku. Ah, okay, so she reached out to this other lady because this lady kind of had like this kind of foundation or this organization that's you know looking for missing children and so on and so forth. She reached out to her. Maybe she can get in contact with him because she spoke the native language, English. What does that be? Being that she's a Polska, she don't speak that much English. So she explained to her everything what's going on. Let's see what he says. początku Ryan odpowiadał na wysyłane wiadomości. Obiecał nawet, że poszuka i prześle swoje zdjęcia z dzieciństwa. Jednak nagle przestał odpowiadać. Y. Zaginiony Tomek miał bliznę po wycięciu wyrostka robaczkowego. Poproszono Ryana, aby sprawdził, czy zaginiony Tomek miał bliznę. missing Tomek had an epidemic tree scar. So what was that? so he had a scar on him from a surgery. So that's how they could be able to tell if it was him or not. Huh did he stop responding because they told him that and he knew he had that scar? Liznę po wycięciu so wyrostka robaczkowego. Poproszono Ryana, aby sprawdził, czy ma taki ślad u siebie, a także, czy jego grupa krwi to 0 RH+, bo właśnie taką grupę miał zaginiony chłop. So, so the missing boy, he went, he was asked to check whether he got one as well and his blood type was ORH the blood type of the missing boy. Chłopiec. Mężczyzna jednak na tę prośbę nigdy nie odpowiedział. Nie potwierdził, ale również nigdy nie zaprzeczył o wspólnych cechach z zaginionym Tomkiem. Fundacja Itaka, która zajmuje się poszukiwaniem osób zaginionych oraz Interpol zapowiedziały, że spróbują pomóc w rozwiązaniu zagadki i przeprowadzą badania DNA. Jednak... So they said that they would be able to solve this just with the case through DNA testing. Sadly, they did not succeed due to the lack of agreement to take such action. It says DNA testing could completely verify all suspicions, but no court can force, no court can force the American soldier to take it. He's got to take it by his own will. He's got to be like, hey, I wonder, he must be going and, and, and, and a lot of stuff going through his head like, bro, it's a shock. This whole person you thought you were this whole time, you're not him. You were living a lie, or at least you were living a lie that somebody else created for you. You never really knew who you were. That's crazy, bro. It's not his fault, and nor is it the parents, mother's real biological mother's fault either, because she did not know. They kidnapped them. You know what I'm saying? It had to be his own decision. Nevertheless, nonetheless, it seems that he's not interested in allaying any doubts, allaying any doubts. Like he doesn't want to know, I guess, probably. I don't know. I don't know. That's he's certainly aware that it could help a desperate mother. This mother that's been dying inside for 27 years, hoping and praying and not giving up day in and day out, seconds after seconds, minutes after minutes, thinking about her son, knowing in her heart her son's still alive. I would allow that woman that much, at least take my blood. And even though it hurts me so much, but your mother, that's your mother. It's crazy, bro. Crazy. Sposób pomóc rozpaczonej matce. Wygląda jednak na to, że czegoś się boi. Gdyby okazało się, że Ryan Pitts, amerykański weteran wojenny, jest porwanym w Polsce chłopcem, byłaby to sensacja na skalę światową. Sprawą zainteresowałyby się największe media nie tylko w naszym kraju, ale i na świecie. Życie tego żołnierza już nigdy nie byłoby takie jak wcześniej. Co więcej, mogłoby się to przecież również wiązać z problemami dla jego amerykańskich bliskich. Trzeba byłoby przecież... Bro, he he after all this would be necessary to discover who kidnapped the boy 27 years ago and how did it end up in this current relatives? Like how did he end up in the United States? How did he end up a soldier in the United States? And he was a Polska. That's a lot of fucking, hey. ustalić, kto porwał chłopca 27 lat temu oraz w jaki sposób trafił do rodziny, która go wychowała. Pojawił się również pomysł, aby wynająć prywatnego detektywa. Taka osoba mogłaby w jakiś sposób zdobyć materiał biologiczny od Ryana i później porównać to z kodem członków rodziny Tomka. Jednak dowód zdobyty w ten sposób nie miałby żadnej wartości dla sądu. Ponadto nie chodzi przecież o zwykłego. No And he don't want nobody to know that. You know what I'm saying? It's obywatela USA, ale bohatera narodowego, żołnierza amerykańskiej armii odznaczonego medalem honoru. Nikt nie podjąłby się takiego zadania, ponieważ konsekwencje byłyby zbyt ogromne. Amerykanin nie odpowiada na wiadomości na Facebooku, jednak wszystko odczytuje. Wysłano mu zdjęcia domu Tomka, miejsca, w których się bawił, a także jego przedszkola. Przetłumaczono mu wszystkie materiały prasowe o zaginionym Tomku. Ryan odczytuje każdą z wysyłanych wiadomości, a przecież mógłby po prostu zablokować rozmówcę. Bro, how is this, bro? He obtains every message, even though he can easily block them. Why doesn't he block them? Mężczyzna wie, że tą sprawą interesowały się polskie media, jednak nie protestował. Ryan dobrze zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji i że nie jest to żadna próba wyłudzenia od niego pieniędzy. Mimo wszystko nie reaguje, nie zaprzecza medialnym doniesieniom. Może wie, że to prawda i gdzieś w podświadomości chciałby rozwiązać tę tajemnicę i poznać swoją polską biologiczną rodzinę. That's his dad! as well as meet his biological Polish father, he is also realized that the consequences would be too big. He looks like his dad. Jednak zdaje sobie również sprawę z tego, że konsekwencje mogłyby być zbyt duże. A może nawet to Ryan założył fikcyjne konto i naprowadził ludzi z Polski na ten trop. Jednak później się z tego wycofał. To tylko hipoteza, ale jestem bardzo a, Hey, Booty Gang. He said, it's just a, a hypothesis. But he's really curious. What do you guys think about this case, Budagan? There's a bunch of twists and turns in here. Who kidnapped them? Who took them? Why is he reading the messages but not responding back? He could block them. Why didn't he block them? I don't know. This case is crazy, bro. This case is crazy. It's like You guys leave me some comments down below and let me know what you guys think about this whole Ciekawe co wy myślicie o całej tej sprawie. W każdym razie matka zaginionego Tomka przyznaje, że ma stuprocentową pewność, że Ryan to jej biologiczny syn. She's a hundred percent that that's her son. Until next time, Booty Gang, leave me some comments down below. I think that's her son. She believes it's her son. You let me know. I love y'all. Jim Kuya. We out.